el olvido, voluntario o no, es pues otra metáfora de la muerte, responsable en definitiva de la diseminación de la identidad del autor. La diseminación de la identidad del autor. Dice, cito, no había continuidad alguna entre su pasado de niño, joven y adulto, y el cuerpo cansino al que se acomodaba a regañar dientes. Su nombre y apellidos apenas le dignificaban. Él, él ya no era él, o lo era superficialmente. Página 13. La del, del descontento. Me pregunté, me pregunté, dije, ¿qué mensaje, qué mensaje guardar de este libro? ¿Qué mensaje mantener este libro? Lo pensé muy bien y me dije, y me dije, este mundo absurdo, y me dije, este mundo absurdo no es un lugar agradable ni satisfactorio. Este mundo absurdo no es agradable ni satisfactorio. Estoica y placenteramente al presente. Solo nos queda el presente. Lo dice el narrador también, dice, cito, todos convergía, todo convergía y se agotaba en el presente. Este último de precioso don había que aferrarse a él. Este último, lo, llama, además de presente le llama, este último de precioso don había que aferrarse a él. Y después y después ya no hay después ya no hay después nada hay creo que creo que en telón de creo que en telón de boca Goiti solo nos quiere recordar Goiti solo y yo tengo cuidado Goiti solo nos quiere recordar la verdadera función de la literatura. lo que le importa a él, lo que le importa a él no es narrar su vida, no, no, no, no, no, hay una teoría sobre la literatura increíble. Él quiere darnos la verdadera función de la literatura. ¿Y cuál es? La de cumplir el programa de restauración cristiano del ser. Cumplir el programa de la restauración prustiana del ser. Todos habéis leído A la recherche du temps perdu, Le temps retrouvé. Entonces él, eh, Marcel Proust, habla de ese problema, cómo conservar el ser ante, toda esta, ante el olvido, ante la muerte, ante este tiempo que va a una velocidad increíble y, nos deja en este, eh, este ser, cómo conservarlo, porque este ser está abocado a perderse en el olvido. Pero que la ficción, ah, aquí es muy importante, la ficción, pasando por el filtro de la literatura, la ficción rescata al ser del pasado, esquivando la propia muerte, esquivando la propia muerte. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la ficción rescata al ser a través de la literatura para regalarnos la eternidad, para regalarnos la eternidad. Prueba de ello, ¿eh? prueba de ello, la presencia del autor entre nosotros. Prueba, está, eh, está entre nosotros, está con nosotros, pese a la desaparición física. Y esto es lo que quiere decir la restauración del ser, la restauración prustiana del ser. ¿Qué significa? Significa que uno muere, no muere totalmente, porque la literatura lo salva, lo lo rescata, La, ficción rescata al ser, pese a su desaparición física. Hoy tesoro está entre nosotros, está más vivo que nosotros. Solo la literatura tiene ese poder mágico de transformar la realidad en ficción y está, en realidad, aboliendo las fronteras entre la utopía y el realismo y el sueño y la vigilia. Gracias por estar aquí.